assalomu alaykum studio zamon pro taqdim etadi assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum jigarlar barchangizga omad tilayman qayerda bo'lsangiz ham allohning panohida oling bitta layk bosib qo'yingizlar albatta oldindan kattadan katta rahmat ya'ni birinchi o'yinimizning finali seshanba kuniga aniqlab qo'yilib yakshanba kuni esa ajab emas albatta 1483 ta biletimiz qolibdi o'yinimizda общий biletimiz soni 2900 dana prizimiz soni 210 dana главный приз Hyundai o'n 2014 yil Mercedes kompressor avtomatik korobka ikkinchi yil undan tashqari 1000 dollarlik bor 500 dollarlik ikki kishiga 10 ming rubliga kishi qolgan 6 ming dollar topshirishga kirsangizlar, barcha ma'lumotni olasizlar. 210 ta prizga ega. 500 rubl taylab kartaga xursand deb chiqishi ekrandagi nomga taylang, saqlang, chekib, WhatsAppda jo'nating. Albatta, yaxshi padashga qilsangizlar, yakshanba kuni finalimiz bo'ladi. Garancheni kuni seshanba kunga 8-sizlarga qo'yganmiz. Hammangizga finalda omad tilayman, jigarlar. Qayerda bo'lsangiz Allohning panohida bo'ling. Alloh assalomu alaykum, xushomaddan hamma tomon bir pol omad ham. Ina bizsakum bo'ldi xudo xohlasa финалаш рӯзи сешанбе аст яъне ҳаштум число ба аниқ карда гем ҳозир билет 1483 дона билет мондаги нархи билеташ 500 рубл агар максимал падешка кунтон рӯзи якшанбе финалаша ҷамъ аст мекунем дар бораи бозӣ маълумот медиҳам дар бораи бозӣ э, бозӣ ба чӣ ҳаят Общо 210 та приз, общо количество билет 2900 дона. 210 та приз, Hyundai Solaris 2000 чурдан кузу, Mercedes Compressor 2000 дуюм кузу. Хром автомобиль бу 1000 доллара хаят, 500 доллара ту шахсат ба, 10000 рубле ту шахсат ба, бо 6000 доллара тақсим кардам ва дегам ман офисел недорам. Да минтон ҳама маълумот Thank you. bo'lgan ekan san'atidan gulga makon tokinib pastaslab o'tsa shamoling dami dami